Московская область, Либерецкий район, город Котельники. Это далеко от Москвы? Да нет, не очень. Сколько? Километр четыре. Километр четыре? Это почти Москва, да? Да. Подмосковье. Город Котельни? Котельники. Котельники. Э, контрактник? Да, на полгода. Э, доброволец, да? Нет, ну там или мобилизация, мобилизация не, ну, как бы непонятно не насколько. Угу. А то контракт полгода все-таки. Я понял. А как все произошло? Когда подписал контракт? Э, контракт подписал 10 сентября. Угу. Ну как это все было? Или мобилизация, или контракт? Это, это возможно? Ну, если бы контракт не подписал, была бы мобилизация. А мобилизация там, без, ну, не поймешь, на сколько времени. Так что выбрал контракт. Угу. Было два варианта. Или так, или так. Какие войска? Ну, как? Стрелок. Стрелок, пехот. Ну да, пехот. А сколько обещали платить на контракте? Ну, что-то 193, около 200, 150. Да. А смотри, а вот мотивом могло быть между мобилизацией и контрактом деньги? Потому что мобилизирован там почти, ну, там другие расценки. Ну, вот я не знаю, сколько там платят там. Угу. На полгода. И когда зашел в Украину? Где-то 24 числа октября. 24 октября. А какое направление? А мы везде были, везде понемножку. Ну, то и какой населенный пункт? Ну, сначала была Синяковка, а потом Каменное. Каменное, да? Там бои большие были в Кременном. Ну, нормально было. Нормально, да? А как в плен попал? Где? А, ну, вот и Кременное попал. Угу. А, 24 декабря. Почти под Рождество? Да. Обстоятельства? Хм, ну, не знаю даже. Ну, ну как, ну, как дизайнерский плен брали. Ну как, как обычно. Ну, <laughs> нет, у каждого по-разному. Ну что, стрельба, да и все, забрали меня. Вы сувязала, да? А? То есть активный бой был, да? Ну да, был активный бой, и вот забрали меня. Э, воевал, стрелял, если активный бой. Не, ну конечно, да. Как бы Конечно, ну, почему это важно, да? Потому что вот я тоже как бы скажу нашим зрителям, что вот там 80-90% всегда говорят, что не воевали, <laughs> там гуманитарку развозили или еще что-то ну, делали. Было... Нет, послушай, ну это я все понимаю, да, это, ну как бы человек признает, да, но это тоже нужно как бы, потому что мне смешно иногда бывает с россиян, что они там говорят, я ничего не делал, там гуманитарку развозили, или там с гражданскими ехал работали, или что, что-то, хотя он был частью как бы войска РФ или там ЧВК Вагнер. Какие цели ставились? У нас пока никаких были, просто ну как бы больница и все. Ну, вот 24-го у нас был бой. Угу. Вот, как бы защищался, и вот в ПМ попал. Да нет, цели вообще, ну вот, какие ставились перед вами? Ну ты же один там не ходил по полю боя. Ну, у нас просто держать оборону было цели и все. Что? Держать ну оборону, ну, да? да? А вот вместе были э, да, под Кременной э, контрактники, и еще кто-то был? Ну, там мобилизованы были. Мобилизованы, еще кто? Ну и контрактники. Все. Ну, да. Минобороны ну РФ, да? только было. Нет, ну я почему спрашиваю? Может, там, не знаю, вот так называемые там донаровцы, аланаровцы, там чего-то. Ну, там все были там понемногу, я только не знаю, <laughs> как. То есть все были понемногу. Семья есть? Нету. Отец, мать? Мать. Только мать, да, осталась? Сестра. И мать знает, что контракт подписал? Да, знает. Вместе жили, да? Да. Сестра тоже знает? Да, знает. Что, говорил, э, что мать говорила? Ну, конечно, не одобрила это. Не хотелось, чтобы я туда ехал идеологические мотивы какие-то были? Угу. Вообще. А кто сам за специальностью? Электрик? Э, то есть э, не полная средняя специальность, да? Нет, техникум закончил полностью. Техникум, да? Да. Техникум а, окончил, работал? Да, работал. А какая средняя зарплата? Ну, где-то 45-50. Это как для Подмосковья, окей? Ну, нормально. На выборы ходишь? М? На выборы ходишь? Иногда. Голосуешь, да? Ну, иногда. За кого? Ну, как и все. Я не знаю, как и все в России голосуют. Не, ну, в принципе, знаю, но хочу услышать тебя. Э, не, давай так, я сейчас скажу, да? Не за Жириновского. Ну, давайте я, может, не буду отвечать. Не, ну за Жириновского или нет? Ну, за Путина, как и все. За кого? За Жириновского. За Жириновского. Но ну, здесь какой-то клуб любителей. Ну, что, нет, ну серьезно, ну это какая-то дичь. Вот если сказать, за кого голосуют россияне, я скажу, вот я там разговариваю с военнопленными, они все голосуют за Жириновского. А почему Путин тогда президент? Все за Жирика покойного. А чем нравился вообще Жирик? Я вот в следующий раз, знаешь, как я буду делать? Я вот так буду, когда спрашивают, за кого голосуешь, и буду говорить вот так, за Жирика почти все, кто попадает в лагерь, как мне кажется, за Жирика. Чем нравится Жирик? Не знаю даже. Не, ну серьезно спрашиваю, чтобы понимать. Вот это все повторим на Берлин, на Киев. Это все дикуха, это нравилось, да? Видишь, чем все закончилось? Ну, да, печально. Ну, вот это вот, то, что вдал был типа Жирик, вот это все. Он же фрик. Ну, он же местный фрик там у вас. Эм, это вообще как бы удача, что мы разговариваем. Ты это понимаешь? Угу. И что ты не в пакете. Да. Это хорошо, что живой остался. Ты был где-то, ну, за границей? А почему? Ну, времени не было. Работал. Времени не было. <laughs> Иногда я разговариваю, смешные такие отмазки, да, Урасиан. Ну а что, зарплата дома и все э, куда-то. Зачем что-то увидеть, правда? Ну, блин, ну если зарплата маленькая. А у меня вопрос тогда. Если работа дом, большинство, зарплата маленькая, почему русские, блядь, такие геополитики в связи с Украиной? Не знаю. Вот все геополитики. Нигде не были, ничего не знают, ничего не видели, но они все геополитики. Нет. Путина поддерживаешь? Нет. Да нет, ты честно можешь говорить. Ну, ну честно, нет. Почему? Ну, а смысл от этой войны, я не знаю. Хорошо, по-другому поставлю вопрос. А, за что ты воевал? Можешь мне объяснить, ну, как вот украинцу? Без понятия вообще. Умерло около 130 тысяч человек. За что они умерли? Без понятия. Вот сейчас многие говорят, что будет э, большое наступление со стороны России. Ну, да, сейчас будет опять мобилизация, опять типа, да, хотят народу набрать. Мясо? Да, лечу, конечно, я даже не знаю. Столько умирают вообще. Мобилизуют даже старых, блин, а смысл их брать? У них тоже семья, дети. Они не хотят, а как бы заставляют. Правильно? Я не знаю, заставляли или нет, но можно же отказаться. Но всех не пересадят. Ну, не знаю. Как-то так получается. Да, давай я по-другому поставлю вопрос. Вот ты мне говоришь, э, что там все мобилизируют, как бы свалу нет, так что украинцам нужно понять, обнять и простить? Вот я ну, не понимаю. Вот это все лезет, да, грубо говоря, ЧВКшники, Минобороновские, мобилизованные и так далее. Да, это все... Ну, это не от нас зависит, понимаете. Ну, а я как украинец не хочу этого понимать. Я тоже могу понять. Я не хочу этого понимать. Да. Это проблема России, что у них власть. Я с вами согласен. Дебилы. То есть вы нас, мы не понимаем этого. Почему сюда можно лезть, а у себя как бы в стране разобраться нельзя? Можно мне объяснить? Как бы, я не могу вам это объяснить, потому что как бы, я народ не набираюсь, сюда и так далее. Вы же поймите, вы подписали контракт. Это добровольно все произошло. Вы ставили подпись. Мобилизация тоже, понимаете, это тоже добровольно. То есть повестка пришла, уже надо явиться, уже а, надо пойти, понимаете? А, вот мне интересно, Это еще не... такой момент, да, я не спрашивал, а деньги как платили? Вы, вы... Вот без понятия, я до сих пор даже не знаю, сколько у меня на карточке и так далее, потому что нет интернета. а вы семье э, оставили, да? Нет, у меня с собой было. С собой? Было. То есть говорили, на карточку будут перечислять, да? Да, да. Потому что некоторые говорят, что кешем заезжала. Нет, у нас было на карточке. Все на карточку приходило, да? Ну, я не могу сказать вам, как еще приходило, потому что не было там интернета. Ну, лес и так далее, там даже без понятия, где что я находился. Ну, вот там стояли, э, ну, разговаривали. Да, вот для меня э, вы сказали, что вы не знали, что война здесь началась в 2014 году. Да. Это на полном серьезе? На полном серьезе, только здесь узнал об этом. Что движуха между Украиной и Россией началась в 2014 году? Вообще был без понятия. Это как? Ну, как, как жил, как обычно, все выходил на работу, все мирно, культурно. Ну, а что, телек типа не смотрели? Вот это все, ну, смотрели, но ну, там не было ничего такого. Что там, война и так далее. Не, ну, а Донецкий и Луганский слышали? Mm ну? Ну, честно, ну, я телек как бы редко смотрел. Ну, там не было ничего такого. Я, здесь только об этом я и узнал. А в интернете? В интернете тоже нет ничего такого. Не видел. А как нет? Да там все заряжено на это всю штуку. Ну, не знаю, может, не знаю. Вот это Скобеева, Соловьев, ну, фамилии знаете. Они там орут на всю Ивановскую, как говорят русские. Вот ты интернет смотрел, ну, пока не попадались такие ролики. Хотели что сказать украинцам? Ну, хотелось бы, конечно, мира, самое главное. Вот и все. А извинения нет. Ну, хотя бы минимально. Ну, извинения, ну, как за что? Ну, что, сюда пришел? <laughs> <laughs> Да, да, да. Ну, да, это, это же чужая территория. Ну, согласен, извините, был неправ. <laughs> Ну, ну, я, я честно, вот я иногда удивляюсь, да, там Вагнера сидят иногда. Вот я вам просто объясню, да, вот мое. 8 миллионов выехало из-за России. Города разрушены в жопу. Проблемы с экономикой глобальные. Много внутренне э, этих перемещенных осип, ВПО мы это называем, да? убивали, грабили, насиловали. Ну, извините за то, что зашел. Ну, я же это не делал, я же не грабил, никого не насиловал. Да никто этого не делал, выходит с россиян. Никто этого не делал. Но факты есть. Вот здесь вот, а, ну, я не знаю, там, ну, все сидят там, все зайчики такие, короче. Ну, понимаете, я же а не могу... в Кременной воевали. Я, же, ну, я, вот... я же не могу за всех отвечать. Хорошо, поймите, мы ну, в Кременной воевали. Вот, э, вот один был, был, было все. Да. А Кремена это какая территория? Да я же не знаю. Не знаете, чья территория Кремена? М-м-м, без понятия. Ну, с а, а, а, Бел, при... а Белгород чей город? Да я не знаю. Мы... Не знаете, чей Белгород город? С местного места приезжали. Я по... Нет, ну, Кремена это какая территория, какая страна? Да я не знаю. Не знаете, да? А Воронеж? Тоже не знаете чей? А Москва? Москва, Россия. Россия. Арестовано давно? Россия. Россия. А Белгород? Тоже Россия. А Воронеж? Россия. А Луганск? Ну, это уже Украина. А Донецк? Не знаю. Не знаете, чей Донецк, да? А Крым чей? Ну, тоже не знаю. <laughs> Тоже не знаете, чей, да? Ну, я не знаю, география мне тоже плохо по географии. Полуостров Крым знаете, чей? Да я же там не был, не знаю. Не были, да? в Донецке тоже не знаю. Тоже не было. Кримина — это Украина. Mm. И то, что вы воевали в Украине, это уже преступление. А, а хоть понимаете, почему вы здесь находитесь? Ну, если не знаете географию, может, это ошибка какая-то. Подожди, где я нахожусь? Нет, нет, нет, вообще. У вас статус какой? Военнопленного, правильно? Да. Вы понимаете, почему вы военнопленный? Ну, чтобы был обмен. Нет, нет. Почему а вас взяли в плен? Ну, без понятия. Не знаете, почему вас залеплен. Ну, можно вопрос лечить. Mm. А нормально? Нормально. Точно? Точно. Ну, то есть сидит <laughs> человек, который с оружием зашел, воевал на территории Украины, говорит, я не знаю, почему меня взяли в плен. Ну, в плен зачем берут, а чтобы, наверное, менять там или, я не знаю. А нужно было грохнуть или что? Mm, без понятия даже. Ну, можно было, да? Ну, не знаю. Возможно, было... Я, это... У меня серьезный вопрос, ну, я просто не знаю, вы упитывать дурачка или как? Ну, почему дурачка? Ну, повезло, вот остался живой вот, благодаря вашим там, войскам, что оставили меня живым и взяли в плен. Ну, а как по-другому? Нет, я не знаю, почему я нахожусь в плену. Вам что, объясняли? А, да, да, да, потому что вы зашли в оружие, вы часть э, армии другой страны, и вы захва хотели захватывать территории. Теперь понятно. Вы этого не понимали? Понимаете мою реакцию? Она нормальная, правда? Хотите что сказать таким Иваном, неведущим там в России? Ну, хотел бы, конечно, чтобы война закончилась и все. И чтобы все жили дружно и мирно. Потому что я не, не вижу смысла в этой войны. Вы еще закончите, чтобы украинцы обнялись с россиянами, да? Не, ну хотя бы, чтобы война закончилась. А может по-другому, хотя бы чтобы россияне убрали из отсюда? Ну хотя бы так, чтобы все было мирно, дружно. Уже смысла не вижу в этой войне. Только люди умирают, умирают, и все. С каждым днем. Тысячи и так далее.